Hej på er alla glada! Och välkommen tillbaka till Naturliv. Eh, det är så här att jag ska iväg på en tre dagars tältövernattning med början torsdag. Så jag kommer inte hinna göra någon film och lägga upp på kanalen i helgen. Så jag lägger istället upp efter äventyret till helgen och eh, visar er var jag har varit. Min resa kommer gå ungefär enkel väg 50 mil. Så det är många mil i bil. Och eh, sen ska jag väl eventuellt vandra också är det tänkt. Så vi syns när jag kommit hem. Ha det bäst så länge. Hejdå!